Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo Vamos continuar aqui A gente tentou entrar lá na sala de combustível, não conseguiu A gente teve que pegar um caminho alternativo aqui, vamos ver se a gente consegue subir. Eu não sei porque a gente ligou isso aqui não, mas... Todo botão que tem a gente vai lá e aperta. Vamos ver o que isso vai fazer. Beleza, eu não achei que isso fosse possível, mas... Ele está voando. Não, achei que isso fosse possível com aquela hélice ali, né? Mas tudo bem. Vamos ver. É, tiro duplo é bom. Muito bom, pra falar a verdade. Tá, combustível. Oxigênio. Eu vi que lá naquele... Naquela sala onde tinha o cientista, que aquela coisa pegou ele, tinha ali um um botão que era Fire Test, Fire Test, alguma coisa assim, lançado a fogo. Talvez a gente precise ativar aqui o combustível e o oxigênio para a gente poder fazer esse teste. Esse Fire Test. Talvez até para matar a criatura. Eu vou voltar lá Vamos ver o que a gente consegue. Aqui, ó. A, a luzinha power não tá ligada. Beleza. Vamos ter que descer lá de novo. Deixa eu ver uma coisa. granadas, então são realmente sem efeito nenhum. Deu pra pular. Hum. vida que eu já tenho. Ali não tem nada pra mim. assim. Cadê o elevador? Eu acho que ele caiu lá embaixo. I hope no one expects me to start up the generator. Smithers went down there and... Warning. Radiation levels detected. This is my hiding spot, and I'm not moving until the situation is drastically improved. Now go away, and don't tell anyone I'm... Excellent. Someone has restored all power. We'll have the engine up again in no time. Tá, agora tem que subir isso aqui tudo. Ai, quase caiu. Vou fazer aqui com calma. Beleza, ótimo. Pula aqui. Pula aqui. A parada é subir o mais rápido que a gente conseguir mesmo e evitar ao máximo tomar dano. Vamos ver. Liguei. Vamos ver o que, que eu liguei. Ah, ele matou. turbina de foguete, será? Vamos descer lá e vamos ver.